Thank you. මිතුරණී ඔන්න මායි මගේ මිත්‍රය අද බැලුවා දියයට තියෙන අරුම පුදුම ලෝකය බලන්න යන්න ඕන කියලා. Oh, tell me, so two people how much then? Two people, seven thousand. So each dive how long? Each About dive? one one hour. One hour dive, one dive under the water. Yeah. One hour. Yeah. Okay, you supply all the oxygen for one hour per per dive. Per dive, yes. So is it big cylinder for one hour? yeah. That's why usually if you have a license, only two thousand nine hundred. Diving if no license, it's three thousand nine hundred baht. It's expensive. PP Island is like two people cheap. Then you are the best response you have. So once you have this dive, can you get the license? This one just only dive. If you would like to get license, you have to learn three days. Three days. Yeah. අපි දෙගිඩියාවකින් හිටිය අපි ස්නෝකලින් කරනවද නැත්තම් වතුර යට කිමිදෙනවද කියලා අපේ කිවිදීම අපි තීරණය කළා ස්කුබා ඩයිවිං. ඔන්න අපේ හැරට අපි ආවා. දැන් අපි කිවිදෙන්න යන්නේ. dari Bangladesh? Yeah, from Sri Lanka, uh, Singapore. Sri Lanka, oh Singapore. okay, but anyway, uh, but he have big power, so he take care you. Okay. Uh, yes. <laughs> uh, so this one, buoyancy, uh, BCD, the jacket make you flowing yeah. Uh, oh. underwater. Forget your nose, not use at all. What you use mouth, breathing from mouth. Yeah. You have to blow through your nose, right? If you want to the water. If you want to clear water in yeah. here, so we place this because you don't want to, and then it's foam. Yeah. It's okay, but you have big fin, mm. more big power. Oh. Ah. You do boom, boom, and not not like crazy. Remember, underwater, everything slow, slow, slow, slow. Yeah. Flip over. Oh. Ah. Flip over here. have to stay, live all the time. Cannot, cannot. I see already. Hmm? I see already. Cannot do like that. are. what, what oh, hmm. else? Hmm. If you want speed, if you want to cope, this is very important underwater for you. We are safe, diving safe and fun we, we don't want to kill anyone. Okay? <laughs> so if something problem, tell. Something problem, we will we fix. Okay? lock yeah, Ben. Yeah, yeah, good. Lock yeah. Wow, good. Yes, protect. Put. Yeah, wait me, wait me. You, you're not down. Uh. Wait me. Yeah. You lay down, lay down. Lay down, wait me. Yes. Slowly, slowly. One, two, three. yeah. Slowly, slowly. you're looking dah slowly slowly you udah boleh ya ඔන්න ඉතින් අපි මොකද කියන්නේ? ඉවිදීම අත්දැකීම කොහොමද? එහෙම කියලා තමයි කියනවා. හැබැයි ඉතින් එකම කේස් එක තමයි තාම කණේ වතුර තියෙනවා. වතුර එතකොට තමයි යවන්න ඕනේ. මේ හැරි කණේ වතුර තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වතුර සෙට් එකකුත් හම්බුණා. අපේ යාළුවෝ කට්ටියකුත් හම්බුණා අපිත් එක්ක. එතන තමයි පේන්නේ අපේ සෙට් එක. ඔය දෙක කිමිජි සෙට් එක. ここは上げで決めていった ගුහාවෙන් අපිට එළියට යන්න වෙන්නේ නැද්ද? ගැඹුරු ගැඹුරු ගැඹුරු මෙතනද මෙතන. බලන්න වල ඔන්න බලන්න. විදුරණි විදුරණි ආවා. මෙතන යන්න ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಐನಿ ಮೇಡಮ್ ఒకటి కేజీ ಸಾವಿರದ ಜಾಕೆಟ್ ನಾವು ಏನೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಐದು ಎರಡು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಶುಗರ್ ನಾನೇ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಟ್ವೆಲ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಡಿಯ ಬಾರ್ಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎರಡು ನಡುವೆ Can I be? අවුරුද්දේනේ ඔබට මේව දර්ශන රැගෙන එන්න අපි යන මහන්සිය ඔබට පේනවා නේද සවුරුද්දෙන් සවුරුද්දේ ඔබට පේනවාද මහාන ගමන ගැන මම මට මට පේන ඇන්ගල් එකෙන් පෙන්වන්නම් මෙහෙම සවුරුද්දෙන් පේන එතකොට අපි කොච්චර බාහනක් ගමන මේ යන්නේ අපි දෙන්න හොද කළේ කිමිදුනා අපි දැන කිමිදිලා ඉතින් දැන් මේ යන ගමන් ගෙදර ඔය මේ කිමිදෙන සෙට් එක මේ අපි කිමිදෙන මේ අපත් අපි කිමිදුනා මේ යනකොට අනේ ඔන්න එපා මොන ඩිප්ලෝමාද අපි ප්‍රැක්ටිස් උන්නේ නැහැ <laughs> මූද ගිල්ලා ඒක අර කතාව ඔබාගෙන උඩ ඉන්නත් බැහැ හරියට <laughs> ඩිප්ලෝමා නෙවෙයි වාසේ සර්ටිෆිකේට් දෙන්න ඕනේ සර්ටිෆිකේට් උදේ සර්ටිෆිකේට් නෑ නිකන් අර සහභාගීත්ව සහභාගීත්ව අර පුරුදු නැද්ද පුළුවන් ගේ තාටියක් පුරුදු වෙන්නේ මම හිතන්නේ 10 ලයිසන් එක ගන්න ඔය දුන් සැරක් කරන්නේ අපි යමුද? කොහෙන්ද යන්නේ? ඉතින් කියන්න බලන්න ඔයාගේ අත්දැකීම කොහොමද ඩීප් ඩ්‍රයිවිං අද මේ අපේ පැකේජ් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒක වර්ද වටිනවද නැද්ද? මොකද්ද ඔයාගේ අදහස? සෑහෙන වටිනානේ. අපි කීපාරක් ඩයිව් කළාද? දෙසරයක්. දෙසරක් ඩයිව් කළා, කපාරක් ස්නෝක්ලින් කළා. ඊට පස්සේ තව අපි නිකන් ස්විමුත් කළා නේ. විනාඩි 45 දෙකක් ඩයිව් කළා. ඔව්. ඒතර මේක වටිනවා. ඔකොලොත් ආවත් රයිඩවලට අපි දාන ලින්ක් එක පල්ලෙහාට ඔකොලොත් ඒගොල්ලොත් එක්ක යන්න එක පාරක් හරි කරලා බලන්න මගේ නම් මුලින්ම පළවෙනි පාර ගියාම පොඩක් කන අගොල්ලට උනා පස්සේ පොඩි ටෙක්නික් එකක් කියලා දුන්නා නහය තද කරලා උසෝවිමින්න කියලා ඒක කන බැලන්ස් වෙනවා නැත්නම් ටිකක් අමාරු කන ගොඩක් විදින්න පටන් ගන්නවා